Ojo. Ojo, ojo, ojo, ojo. Ojo. Oh my god. Qué paso más guapo. está súper limpia. Es ¿eh? muy rápida, está súper limpia. parar aquí para esperar a Antonio. ¿Todo bien o qué? Está guapa, ¿eh? Mira, por ahí. Por ahí te digo. ¿Sabes? Por ahí es por donde tenemos que tirar nosotros. Y se supone que hay una senda que sale al camino, pero por la parte de enfrente. ¿Vale? ¡Guau! ¡Qué guapa, eh! Lástima que sea tan corta. Por eso yo la había hecho de subida y la del pino de bajada. Ah, ¡Qué mal! ¡Qué mal de senda! tranquilo. 最後